Если э, говорить лично для меня, то независимо от того, будь ты командир, э, либо рядовой боец команды, это доказать сопернику и доказать прежде всего самому себе, что ты сильнее, и ты лучше. Ты всегда строишь игру так, чтобы твоя сторона получила удовольствие и сторона противника получила удовольствие. У меня есть друзья и с желтыми повязками, и друзья есть, которые играют с синими повязками. И когда ты встречаешься с ним по разные стороны своего привода, и завязывается бой, это весело, это круто, несмотря на все глобальное противостояние. Грамотно, весело отыграть игру, получить удовольствие и доставить удовольствие противнику своей игрой. меня одни из лучших командиров. И наши командиры никогда нас не подведут. более дружелюбны друг другу. Это, все на кайфе. Да, все на кайфе, все на позитиве. И вот так должен строиться действительно страйкбол. А, сегодня ты с этим человеком играешь по разные стороны своего привода, а завтра ты с ним будешь плечом к плечу играть на одной стороне. А сегодня мы будем вместе есть шашлык. Да, и пить коньяк. Давай, пить. А теперь, Дим, смотри, смотри, какой зум. Берем и Блядь, а где... Бля, где Серж? Знаете, кто-нибудь сержать? Техники, говорит, ему не будет. Вертолетов не будет, параплана не приехали. Где Серж?